malıyı satacağım diyeceğim. Herkes bize ihanet etmek için sıraya girer. sadakatin için yaşıyorsun. Size Karahanlı'yı satacağım diyeceğim. Sadakatin için yaşıyorsun. satacağım diyeceğim. Sadakatin için yaşıyorsun. Size Karahanlı'yı satacağım diyeceğim. É Action Swagger.